Os obxectivos principais do proxecto son tanto crear novos espazos de aprendizaxe mediante as tecnoloxías da información e da comunicación como desenvolver habilidades de alto nivel como pensamento científico, creativo, crítico, integrando prácticas innovadoras na educación STEAM que apoia as competencias do século XXI e a multidisciplinaridade. É moi importante que as persoas adultas teñan competencias digitais e usen a tecnoloxía correctamente, para apoiar o seu alumnado no desenvolvemento escolar e social. Neste contexto é necesario contar con profesores competentes ben formados e coas ferramentas adecuadas para enfrentarse aos retos diarios. As formacións de formadores que teñen proxeto a creación dunha importante infraestructura internacional estánse a impartir ao profesorado durante o noso proxecto. E, ademais, darase importancia a coñecer, a crear escenarios de aprendizaxe para garantir a sustentabilidade do proxecto, formando unha gran bolsa reutilizable de propostas multidisciplinais que poidan axudar ao docente.